Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Kamu tidak pernah gagal sampai kamu berhenti mencoba. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak. Belajar dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharap untuk besok. Yang penting jangan berhenti bertanya. Curiosity punya alasan tersendiri untuk eksis.